охуел. Давай по новой, Миш. Ну, ладно. Хунта. Попробуй еще раз. Давай. Всем я! И папку не забывайте, черт и большие Ты папка, не сайт В черты на большие бабки Хейтер, чики, и дети, как у мой сын, пустые, кил поел, вот базжу, кил не был, да я ж пошутил. Снимай рычаг, кричи, манька, стал дизлайк, а ума засад, ну мы гоним, как не было, стоит, прибыли в столицу, так и папа, не сайт, в черте большие ты папа, не сайт, в черте небольшие бабки. Я тебя одна. Такие. Уж